Γεια σα, με λένε Βάλια. Είμαι 20 χρονών και σπουδάζω διεθνεί σχέσει και αραβικά στο ΣΟΑΣ. Ε, το ΣΟΑΣ είναι ένα πανεπιστήμιο σαν κανένα άλλο, πιστεύω, γιατί δέχεται μαθητέ από όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ αποδεκτό ε, προ γενικά διαφορετικέ κουλτούρε και είναι ένα τόπο όπου ουσιαστικά καινούργιε ιδέε ανθίζουν κάθε μέρα. Ε, που σημαίνει ότι όλη η εμπειρία είναι μια μαθητική εμπειρία που είναι πάρα πολύ εκλεκτική και πιστεύω ότι δεν μπορείς να, δεν να βρεις μια τέτοια εμπειρία σε κανένα άλλο πανεπιστήμιο σαν εδώ. Ευχαριστώ.